бір тілегін айтсын деді кеңес сенчапар көке келіңіз деді міне файзолла көке міне таудан арнайы бүгін аталып кетті міне файзолла көке жеңіс сендерге әперіңіз ассалауму алейкум құрметті көкпар сүйіктөші қауым міне бүгін құда қаласа ахмет көке қазіргі той құтты болсын мынау құда қаласа қанат бекзат балдарыңыз сізді ардақтап мына жетпіс жас мерей тойымызды құдай қаласа арнап елден бата алып көкпар беріп жатыр мына ниетіңіз қабыл мұратыңыз асыл болсын мына құдай қаласа кішкентай балдарымыз үлкен елдің азамат жігіті болсын өзіңізге тартқан құдай қаласа ақсақал болсын мына осы жердегі көпшілікке осы той жұғысты болсын сіздің қажылығыңыз көке жетпіс жас той осындай мерейтой бәріне жұғысты болсын мына келген көпшілік тойымызды аман есен шығып аман есен еліне қайтуды алла нәсіп етсін құда қаласа салмаған палуандар ақырғы салымдар нәсіп етсін той той болсын еліміз тыныш жұртымыз аман болсын осындай көргеніміз той болсын аллаху акбар аумин аллаху акбар енді телімдер телім беріңіздер көкемдердің телімін мейірбек палуан салған алтай қажы көкеміздің атыменен қаратау аттың аты